Hola, corona pura, sa, holoqui, hola, corona, saimí. jadi roh aku Mago arsaki Mulu jupang dohoto Nang mamereng Lepuk ni pareng